我告诉你，我做过的事儿，从来不会后悔，所以，你也别多管闲事。我也告诉你，这件事儿，我管定了。随你。我还没演完呢。还没演完。没关系，不关系。听说，听说，不累。鼻子也黑了。来，呃，开始。这事儿当然跟我有关。 跟汪兰有关的事儿就是我的事儿。我不是让你去扛锅认罪。我不是让你去扛锅认罪，但是这件事儿你得跟学校解释清楚。苗雨是被冤枉的。我冤枉什么了？啊？你说？哎，怎么着？别说，咱俩咱俩俩抢了？来，干干干，你你往我这什么？ 让你去扛锅认罪，我不是让你去扛锅认罪，但是这件事儿你必须要跟学校解释清楚。苗里他是无辜的，他是被冤枉的，冤枉什么了？啊！他有今天那是他的报应，知道吗？我觉得啊，你们俩当情敌都是赶下来的吧？啊！你他妈是哪边的？你又抢我词儿，你又抢我词儿，你别抢！我不是让你去扛锅认罪。 但是这件事儿，你必须要跟学校去解释清楚。苗里是无辜的，他是被冤枉的。冤枉什么了？他有今天那是报应。嘿，我就不明白了，你跟他当情敌，当是感情来了吧？啊，你到底站哪边的呀？啊！大哥，大哥。